今日は水風です。今日は泥を卵巻き。これ、ただのフライです。美味しいから。その上につけてみます。うん、うまい。 いい仕事するよねこれ食べれわわ食べれるかああうんまあこのぐライはさらですわおせやなこれつまみづらい うんうまい食品が壊れゃのよよしこれはねこ告追加するしま そうやゃえよでもうまいよじゃあまたね妻を殺しゃって まあ、モスキザハイトというは、ヒレの塀なんですけどね。うーん、この間、熟知したばっかりなのに。盗み出したら3万2000円だし。そんな、深い傷じゃないんですよね。 まあ、お店ともね、ずっとお世話になってるから、そこにお願いしたんだけどね。あれあ、ぶつかった。 今、ウクライナとロシア、緊迫状態ですよね。これで、これは、どうなんやろう。戦争になってんのかな

blue. Okay. d a m 時計買ったんですよ、時々。で、それをすぐに出した。これダメだ、言われて。何しかって聞いたら、中国だよ、言われて。えぇ、ー、そんなとこまで中国はやるんだよな。すごいね。 まあそれ俺もう10年になるから下話ですけども憔悴をペットボトて プラスはそうかなと思ってこをこのの小さいサイズのペットボトルに入れて毎日毎日栽培してたんですよそしたらねある日ね突然それが集まってえー、誰がこんなもん持っていたんだっていうね、話なんですけども、そんなやついると思って、まさかのんじだろな、やっちゃったよ、みたいな感じでね、それはもう前に話した話なんで、 歳なしはそういう生活をしていました <laughs> もうこの人はお茶があるわ、らラッキーみたいな感じで持ちてきたんじゃないかなと思います知らない人が見たらど高いとろうね うん。 それはね、子供の頃から好きだった。子供心に欲しいと思った。でもこんなの給食に出ないしね。そうそう。この間、ケイスを飲みに行ったんですよ。すでにケーは復活したんですけども、5時を待って行ったんですよね。 したらまあ、ちょうどいい感じで、今日はよろしくお願いしますって感じでね。昔は、平山さん もう目がしっかりついてコソっていうかなんか全然うまいんですその辺の水かでは多分出ないだろうなうんそうだ今年は虎年だな虎年いいことあればいいんだよね うんうまいこれはうまいめっちゃうまいご飯にのびたらいいだろうこれいいわ とコンビんですかもうやりちゃいますね。それはもっとね、大阪とか聞きたいんですけどもね。うん。わあ、さあ、今日も美味しかった。 あ、そうそう。言ったな。この間、なじみの映画や行った時。K は幸になりました。で、ベルベルになって、なんとか食べて、家に帰ったんですけども、今回は日本酒4合飲みまして、もう昼間から酒飲んでるから、けどパッチンですよね。で、4合飲んで、あ、もうやめとけよ。どうしようかな、って話になって、やっぱやめとくわ、うん。店出たら、 いやー、つって。何とか連れて帰ろうとしてきたんですけども、近くの交差点のところで、もうずーんってなっちゃって、もういやーってなって、地面直売で、何とかしよう、起きよう、このままじゃダメだって言ってたんだけど、いやーってなって、 そこに若いお兄さんが12歳教育があって大丈夫ですかって言うんですよ俺的には大丈夫じゃないんだけどあ大丈夫ですって言った瞬間 K は大丈夫でーすとか言ってもう完全酔っ払ってるなそんな感じでもうほんと美味しいものね食べて飲んですがそういうことないのかな